ye yatandika ekigambo nti sisimuka naye ate yekya kyamuleka mabega ne buba ovudde mu bonnalwanda n'osigala ng'oli muvandimwe tekikyusa mpisa amakulu nti kyetubadde tukuba ebbanga lyonna zempisa embi eziri mu bufuzi bwammwe neneeyisaayammwe okuva museveni lwe yajja ate ng'aba abakulembeza oba okubassa mu bitundu bino bwe bali nga baganda bammwe tebaabasosola abaganda bwe munaaba mutunyigiriza ne mugaana federal system hmm. time is to come buganda ejja kwekutulako etambule museveni obuzanya azanya buyitirivu bungi gashumba is exospipe but the engine is there museveni kyonna ekinaasuula eggwanga lye n'abantu ng'akimanyi tekiyinza kutandikira muntu mulala n'ateekawo kusaaga ateekwa okuba nga abayite era wekyogaa nti kashumba ye yakulembeza ekigamba bwetwagenze wa pulezidenti kyenabaga ebbanga lyonna nti abo tebayinza kweryamu lukwe bonna bali ekintu eki bwotuna gashumba ebigambo byebadde ngaayogera ku museveni ku bibiri nga bwe batanoonya nsimbi buganzi ate abaddengayo ng'abega basigadde mu bibiina bye balimu nga bba abavandimu kulwa muvandimu munnaabwe omunyalwanda ali eggomba ali enakasongola omuganda ali eggulu njagalaka akitegererwa akitugezaako okulibulaninga from this word banyarwanda nti tukooye abantu otuba nolingana ensi gye bayita ki rwanda wano mu uganda naddala mu central mu west ne east temuli famiry notutali tetuli mu nnyo temuli famiry okakola ki naye sitwagala kuba empozingako tulooze nti weyasospeio no fena tuli bannauganda like any other tribe okay. waliwo mpozi abalufuzi olutalo olukudemonayizinga era mwe bannamawulire mbasaba muderivalinga emesege ene bamuzeina mutabani watuukidde ekirala oli wayogera bibiri banyarwanda banyarwanda banyarwanda mutabani wa nadiri tugenda kumusabira etulina bakatonda betusaba bajjajjaffe ensozi ze bayitamu n'empologoma ze bayitamu tujja bakongola omusajja buli lunaku every podcast gyakola atupeintinga ng'abantu abatali menti kubeera mu ki kubeera mu buyinza actually ne baloya baffe batandise okirowoozaako ifeesepossibility okuwaabira mu ki makooti banna uganda bannange okutwalira awamu atera mu specification enyango ne bannabuganda bannange abali mu lusa olwentera okubategeeza entakirira ebbanga lyonna nti abakkiriza mu nkola eya federal system era enkola ekkiriza mu bwakabaka naye akatambi nakalabye kubanga message yagiyisa mu bannamawuli n'abategeeza nti mutegereze owekitiibwa nadduli hmm. ategeeze mutabani we jakana samuel nadduli nti ayitirizza nnyo atera ye kamenyo mu nsonga zino ez'okusosola bannamawanga hmm. naddala okutwalira eddala eggwanga ery'obunnalwanda hmm. naye nakitunuulidde ebigambo bino neŋamba nti ebbanga lyonna mbadde ngaagezako kutisaizinga hmm. emize emibi egiri mu mawanga ago naye ng'ate bo bakitwala kuba busosoze mhm. naye ndaba nti gashumba ebbanga lyonna ye yatandika ekigambo nti sisimuka naye ate yo ekyo kyamuleka mabega hmm. olwaliro njagala muterewo ebigambo ne baganda babali mu lusa olumu hmm. ne bannayuganda basigalidde okukeera enkyambategeezi nti saawa yakusisimuka naye tutegeere yekyayita mm. obusosoze kyekiriwa mm-hmm. kubanga mu buganda wano teriiyo muntu yenna musosoze mu kikula kyaffe mm-hmm. naye tusosolola okuba nti ate mutuusa enkola ate ne mutandika okukakasa nti musosola ffe mm-hmm. naye ate mmwe basosoze abakulu ate ekintu mukikyusizza mukitadde ku nju ya nadduli n'abaganda naye lwaki mukiraba bwe mutyo njagala tutegeeza eggwanga uganda naabo abagwa mu luse lwe lumu olwabannalwanda mbategeze ebigambo bino lwaki mwali badde mutuuka ne ku elementi egamba nti mwataddewo kanso yammwe oba meeting oba olukiiko lwonna olugezaako okwagala n'okukyusa erinnya mukyusibwe mudde mubavandimwe nga muva mu kigambo bannalwanda naye issu tekyusa ate butonde era tekyusa buwangwa ne bweba ovudde mu bonnalwanda n'osigala ngaoli muvandimwe tekikyusa mpisa amakulu nti kyetubadde tukuba ebbanga lyonna zempisa embi eziri mu bufuzi bwammwe n'enneeyisaaya mmwe okuva museveni lwe yajja ate nga babakulembeza oba okubassa mu bitundu bino bwe bali nga baganda bammwe tebabasosola abaganda njagala kusooka kuzzaayo frank gashumba olutambi luno n'abatuuliriza tulyoke tujje nga tusembera n'ebibuuzo byobibuuze mm. nga mumaze okutunuliza abantu bano bategeere kyenjogerako kyekiriwa mm. njagala okubategeeza nti eggwanga diluita abana Rwanda mm. specifically gashumba bino bibyo naba bali emabegawo naba ganti mugenda kuba no lutalo ngera wategeza nti mwategeza kone kubalo ya bamwe ngensonge ne bagenda jitunula mu meyo kusaba kwanga sinaba kutandika kunyonyola njja kusaba londanga balungi berere mm. era sijja kukiza loya yenna kuingira mu koti ndigwe woleza bolibo guddewo omusango mpulira kakati egwanga buna Rwanda litandikana Sekabaka Suleiman byagenda mu Ethiopia mu Abbas by then mm. na wasangana no mumbeja wayo gobaita Queen of Sheba mm -hmm. ne bavamu line ya mutabani wabo gobaita Manrek mm -hmm. na banga za tambulo kuva mbudde bulyo bwa Suleiman BC mm. ngane Kristo nabakujja Manrek na tambuzo bwa kabako obo mwe mubaddeyo mukabaka asembye gwe bayita empula herislase mulwenda mwensanvu muomunaana kaakati eggwanga eryo lyavaamu abantu abo wakati w'omusaayi omuddugavu n'omuisirayiri mwe muva ekigambo ekyo eky'abantu abo abanalwanda naye bwobaate mu ethiopia tebayitibwa kigambo banalwanda bayita abayijwe eri ewaabwe bebayita abayijwe abava mu musaayi gw'ekiisirayiri n'ogwabasi era abantu abo baalya namulondi bbanga ddene naye empisa zaabwe mbi hmm. okuva mu sulimaani kabaka waabwe ne queen of sheba zaaleeta entalo nyingi nefugabbi nga lyali ddene hmm. kaakati ebbanga lye baamala mu ethiopia lyali ddene nnyo okuva kabaka sulimaani empulasira sokukomezebwa baali bakabaka ebikumi bisatu mu nsanvu munaana eyali empulasirasi okuva kabaka sulemaani bwe yafumbirwa ne queen of sheba mm -hmm. eryo ebbanga gwanvu era litwala emyaka egiwera enkumi esatu mhm. onfuna bulungi kakati oluvanyuma lw'okutambula kwa mawanga ago batandika okufuna entalo mu ethiopia oba mu abbas abusinia mm. entalo zaali nyingi n'abamawanga ebika ekkumi n'ebibiri ebyasinkaganibwawo nga sulemaani talinaba kufumbiriganwa n'aliwa entale ezo ziva mu kwina busheba ono mu kutufumbirugana ne sulimaani mm. ne batondawo ekika ekipya ne kifuuka nga kya waggulu nnyo n'omusaayi gwabwe wakati w'abeeru badduga be bayitanga bamaleeto so nga ate bano baali bakaddugala kamunyeenya ddala mm. kaakati entale ezo bwe zibadde mu ethiopia oba mu abusiniya nga zaali mpitirivu kituta ethiopia zaaleeta okujja nga basesebbuka n'okutuka mu kw'ebitundu mpaka mu mwaka w19 mwensanvu muomunana mm. gwe bayita mengesto mariam the first president mm. najjawo obwakabaka era n'abusiizinga ngajjawo olulyo lwa sulimaani olusembyo ne empula health sirasi lwenda nsanvu munana kaakati mengesto mariam bw'aba first president najja n'aga nti aa eggwanga lino lituyisiza bubi okuva ku sulimaani emyaka egisusse mu nkumi esatu hmm. twagala tukere tubagambe nti okutemya n'okuzibula hmm. temukyabaliwa kubeera bannanyini nsi eno n'obwakabaka buggaddwawo nfuna bulungi bwe bamala okubuggalawo mengestu mariyamu yakola olukwe lwe n'asaba ethiopia n'asaba ethiopia ekkirize oba abusinia gituyita hmm. abbas bati ke buli muyisirayiri alimu olwamaleeta okuva mu sulimaani mm. bamuzza isirayiri era baabatikka n'essaawa yaleero bw'ova wano n'ogenda mu buisirayiri mm. ojja ssanga omuisirayiri nga muddugavu wawu mm -hmm. ng'enviiri zinyereketa wakati wao noga nti era ngomuna mm. Rwanda olwalero bwomulaba bwanyerekete enviri bwetegeza kagame obwerwanda bwe yakula nabali bwe bafanagana baba tikalibazayeri naye kyenjagala okutegeeza frank gashimu point yena ali asobola agitegeera mu episode yokka emabega mm. yayogera ebigambo bino naga nti olwali tewakyaliwo asobola tusiga okulula wano kubanga nenju enene mu bwakabaka bwe buganda tulinamu aba abalangira n'abambejja secondly temugezaako okugezaako okutanula olutalo ne mulwana neggoonya ng'eri mu nnyanja na luno kankuweeko ekyo ogereza ku ekyo bwe yabadde akola adresi ye yagambye abanyalwanda munnyu mu buli mmere mwebali okusinziira ye ku bwayogera yazze n'akiddamu nti naleero toyina bwobaawukaganya na wantu wonna ekichinja gadde era yakwotinze specifically mm. yeah, inawe yakwotinze olupapula olumu lwawandiikibwa joakimu kind mm. of hmm. buwembo mm. naga nti oli yateebereza n'okuteebereza ti abanyarwanda kirabika ye tribe esinga obunene mu uganda njagala okumutegeeza gashumba mm. byebigambo bye mbadde ntubako okumutegeeza akategeere bulungi kano mm. nti okuva ku sulimaani hmm. mpaka mm. kuwa ekitiibwa Empula Health C mm. mulaini ya Queen of Sheba mbwaka baka bwabwe mm. yali wa bisatu msanvu mu nana mm. njagala abale emyaka ejo nga buganda okuva mu mwaka kuliko mu ebibiri mm. olwerere tuina bakabaka okuva ku kintu asatu mu mukaaga okutuuka ku ekitiibwa sebufu bwango mm. kabaka muwenda mutebi owokubiri mm. asatu mu mukaaga ku bisatu mm. nsanvu munaana mm. naye bali batuuka mengesitu maliyamu mm. ebbanga lye baamalawo teyalibala era teyalitunuulira yabatikka mpaka isirayiri mm. naye ffe tuli asatu mukaaga gashumba kantu ako njaga kateke nyo mu question mark okategeere tewaliwo kyaluweerera tewaliwo ye bwagamba nti weebali era nga baakubaawo ebbanga lyonna ekyo kyakatonda mu kubaawo kwabwe hmm. era teryabalumirirwaga nti lwaki weemuli mm. mukuba empisa embi ezibalimu naye destiny yammwe etalinazuulwa mulina kubaawa kaakati akantu kali kembadde nsinga okwetaagamu okumusomesa ke kali kemumulaze olunyindi lwabwe gye lukolaki gye luva naye ako mbadde njagala nga sinaba kugenda mu maaso mm. akategeere bulungi nti bali baali bisatu nsanvu munaana bakabaka naye emyaka enkumi esatu egyo gyagiyiseewo mengesitu teyabalamu kabuntu yabatikan'abazayo isirayiri kaakati abamu badduka mu ntale ezaalimu mm. ne basubira esomaliya mu empula mwe yali atwala kubanga gatta amawanga gaali mangi mm. sirasi mm. obwa empula obwo bwali buwanvu ne baddukira esomaliya era bwebasinkagana abamu baavaayo be basomali bwe tulina wano mu kisenyi oba nfuna bulungi ebbanga lyebamazeewo awo ddene era nabo bagenda mu myaka egigenda mu kikumi okubeera waawo mu kisenyi kaakati bwe batuuka mu somaliya kye babadde nga baliko gye bajjanga mu bitundu ebyo lwe lulimi lwe baayogeranga mm. okuva mu luuli lyonna bategeeza mu mawanga gabwe mwe bava mm. kaakati bwe bajja e somaliya baayogera lweyo oluwarabu tono n'olujoba mm. olubeera mu abo abantu ne baluyiga ne bajja nga batambula olwokuba nti baali balunzi n'omusaayi gw'obulunzi gwabalimu nga banoonyi ba muddo abatuuse abo ne bajja nga basembera mpola nga bali enjago yego ne bajja bagwako mu tanzania bayitamuko mabega waayo paka kenya era mu kenya butune bamasayi baganda baba museveni ddala pua kakati bwebavaayo ne bajja nga batambula ne basigagana mu uganda era olulimi olwaliwo mu uganda gye betundu kye batunulamu olwaleero bwe batunuulira boogera luteeso abakalamojja baganda baabwe eyo etrosi wejja etambula hmm. bwe baayitamu bwebatu ne bava mu uganda ne bajja beetoolera ku njegoyego za kongo eri hmm. mpaka we baayingira burundi ekongo era boogera lukongo oluzaire n'olukongo olulimu oluswaire olutabiikirize hmm. kaakati ne wano webaaso ne bajja e rwanda ndayira mu linnya lya katonda oluganda olunalwanda lwe baasangayo tedwali lwabatuuze lwali lwabahutu mm. nebaluteeka munkola mm. era nebatandika odukozesa mm. ne burundi bwekiri abali eburundi bogera olulundi ate bwomusanga erwanda tayogera lunalwanda mm-hmm. ate bwona omusanga mu uganda eri mukabakalamojja yatwala luteeso mm-hmm. bwonaoddamu kenya olwabamasayi olukale enjindu olwabamasayi lwe boogera mm. luswayiri olutabiikirize n'olulimi olugattirize olwabo noddayo okujja nga obatambula awe bayita bagashumba entambula yabwe bezeebeera naye ekifo kye batuukamu lwe lulimi lwe babadde batwala kaakati gashumba mm. mujja mutya ate okunywerera wano ne bajjajja bamwe ate okujjao ne mutava eri suteeso ne mubanga ate muze muvudde saidi geri rwanda ne muyita egatuna mhm. ne musula namu ne mukabaale mu nsozi zaabwe ne musibira buganda zentale ezaaliwo n'ababirigi baabayisa bubye kongo mhm. ne ku saidi eno eya rwanda mhm. ne basalawo bajjajjammwe ne basenguka era abanalwanda basooka okutuukano bajja nga 2 7 kapkiriiki baatuuka mu makukumu olwendamu ogumu erebbaluwa yo naginyinga mu episode gyotanaba kuteekayo mm. ne mbategeeza nti bwe baatunuuliranga bamaze okutuuka wano ebbaluwa baategeeza abataka omukaaga bali ne bawandiika ebbaluwa egenda ewaakaggwa okumwebuuzaako ku ggwanga eryo erituuse mu buganda ggwanga ki mm. nga bannaffe bwe tumanyi bali abaeri enkole tebabafaanagana mm. kaggwa n'awandiika ebbaluwa eva mu lukiiko n'egenda enkole Mhm. neyali enkola yabaddamu nabaga nti abantu abo tufaanagana buki bufaanaganye naye olulimi lwanjawulo tebogera lwaffe lunankole n'amayisa gaabwe mm. nennono gye bagoberera ndala ku yaffe naye btne tulinga abagala okufa naye batutegeeza nti batambuze mm. balunzi naye bavudde eri saidi zekongo ne kuludda lwa berigiam gyebadde olw'okubayisa obubi mm. nti ebbaluwa nekomawo ey'omugabe bwekomawo wano nibaga nti ye kale bukiba bwekiti mubaleke kasita balunzi bagiyo omuddo bweguli muyitirivu tujja bubakozesa wano mm. naye olwokuba nti entalo zabeerangamu nnyingi tetwabafaako fe buganda tubadde tuwerokaminga buli kika kya muntu mm-hmm. mwaka w2mukaaga akabasa we kajjira kaali akanene mu bo ebbaluwa yasembayo ngaeva mubataka nti abantu bano okubawa ekika nga batandisa okukireiminga twababuuza bajja naki ku mukaaka gwa sekabaka dawudi cwa Eh, bababuuza ndiko kireminga eh, bayino kufuna sika era abataka bobusoba ne bawandika ebbaluwa eyokubiri yadda mwaka gwolwenda mwabiri muomukaaga okudda mu lukiiko emmengo mhm. okuva ku bbaluwa y'omwaka gwolwenda muogumu kakati babuuza abantu abo naye bo bajja batya ebbaluwa bwe yali egenza emmengo babuuza nti abanalwanda abo bajja nomutaka wa kasolya mhm. nti aa balinamu omulangira nti nedda mhm. buganda nebategeeza nti aa tubawe babe bifo naye abo tebaweebwa mutuba gwa bwakabaka kubanga obwalangira n'obutaka obwakasolya bwe bugaba obwakabaka wano nabwo kito kika kyabanalwanda tekyaweebwa kika na muziro wano era nekimibwa okukakasa nti sabasajja kabaka oba omulangira n'omubejja okuba wasaamu abo tebalya namulondo kubanga mubika byaffe ebyali omubudde obwo byali ebika abiri mukaaga byali tebirina bwe byateganyiza kuyingizaamu ggwanga terinawo nsibuko kakati bagashumba bwe batu baberawo nitubagabira ebitundu byengoma mukulunda muwamu mu ssingo awalala ebirala babatwala eno mu busiro bayise mm. era nga tubamanyi titwabalinako buzi buganda nkulaga nti si nsosoze mm. gashumba kyagamba nti baboolebwa natawa specification baki naye ate bwe yasonze mu jakala naddu nti nze nkuttawo kati nenjagala mumutegeeze nti ekizibu kiri gye muli hmm. tekiri mu baganda bwe bataboolebwa babaddeyo ebbanga lyonna nga bajja wano ne babwerukami nga muwenda muogumu muabiri mu omukaaga hmm. ne bagattibwa naye kenjagala gasumba mu episode ena era dde mwategeere omuzungu bwe yali akutula eggwanga uganda n'okuteekawo jurisdiction wakati w'omuganda ng'alaga mu nnyinga esooka mu agulumenti ya buganda endagaano y'olwenda mm. yalaga jurisdiction ya buganda weyita mm. nalaga ne jurisdiction ya uganda eyawamu wekolaki weyita hmm. naye bwe baali bakuba ensala ezo abasinga mu kanya saidi za wano mu mountain za bushenyi wano ekabaale mm. gatuna nti ekitundu kyonna ekyo kyali kya lwanda teri akiwakanya gashumba ayongerako nti n'ebitundu by'amasaka wuliriza mm. teri awakanya mm. njagala ategeera akagambo kano bulungi mm. omuzungu bwe yali akola states ekkumi n'essatu okuzireka wali ku paalamenti bwe buwanga obwali omubudde buli kikumi mu kkumi na kamu mm. eggwanga lyammwe teyaliteekawo ne mu paalamenti teririiko yali tategeera ekkumi n'essatu eryabo teririimu yes ezikola obuwangwa kikumi mu kkumi na kamu hmm. eggwanga lyabannalwanda teririimu kubanga yakimanya constitutional repercation olukamu hmm. time to come baali badde olwaliro buganda tusiba bali nga bwe baatugatta mu kigambo kino mu magezigezi otusiba mu ggwanga uganda twali badde tubakwata mu nkwata y'emu hmm. lwaki mwassaamu eggwanga eryo kaakati omuzungu yamanya ensobi era yagibala n'atabateekamu muganda wammwe bwazze mu kina mugumu kina mukaga nga maze okulwana olutalo mu mm. constitution amendment ne mm. yabayingiriza mu constitution ebbanga lyonna nali mbabuuza ekigambo kino bagashumba ne his excellency the president mwakola mirimu ki buganda gyetaalaba kubakkiriza kuba mu luse lwayo ne mugikola mu ggwanga uganda babaleta okubassa mu constitution yaffe obawadde omwaganya lwakuba nti gwe olwanye noga nti abanalanda ddatulwanye eggwanga lino okulizza ku noobo kakati naffe tugwanidde okuyingira mulinga kwekwesasula gashumba kyemukayanira mpulira kakati ebbanga lyonna nkibategeezezza lunye nti tubaddewo ngaabaganda nga tubalera mu biko ebyenjawulo mm. era tuya to much hospitalable mm. okukakasa nti tugwatako eggwanga lyobuteeso aba babiri mukwaniriza balungi nabateeso tebagoba mm. ne buganda tegoba kakati gashumba njagala kukuwa biograf oyo ojjenga otegera bamuzize mutambula bwewagambye nti temukyasobola kusiguukulwa nenkulaga empulasira sasembyeyo hmm. nga wakabaka 378 <laughs> bwe bamusiguukulula ne baganda bammwe ne babazza e isirayiri ensi bbiri hmm. gashumba zokanne ez'obutuuze bwammwe kanzikutegeeze hmm. ne bannabuganda ne bannauganda bategeere obujjajja bwammwe buli ethiopia gyolina okukaanira okusooka nambe 2 bebukojja bwammwe ba sulimaani mu isirayiri byebifo bimeka bibiri naye kati ekimu kyafa ku lwensonga nti baasiizinga okuva ku manani mm. mengesito mm. bwe yajjawo ono ne bagamba n'obwakabaka tubuziiza okutambula gyebuli eyo naye nga tebulina makulu ako njagala owekitiibwa gashumba akategeere mm. nti bukyakeera enkyanga museveni akatwala emyaka satu mu etaano agenda mwana ekyo si kinene nnyo okkeera encyanga yensi evuguludde nokubagobawo n'okubaggyako obutuuze ekyo kigenderere nga mwogera ebigambo byammwe mugamba nti jjaka naasosola hmm. kakati constitution abo mwamala okuyingizibwamu hmm. njagala dde atunulire akawaayiro ka namba enyingo namba kumi eya constitution hmm. agitegere bulungi oluwalo olwa a n'olwa b mm-hmm. bwogera ku abo bajjajjammwe abajja mu mwaka olukumi enda mu abiri mu omukaaga mm-hmm. abo citizenship yaabwe eriwo lwa by bath muzaaliddwa buzaalibwa wano naye citizenship oba bayogera ku bika by'abatuuze mu ggwanga uganda ekika kimu ekibalibwa kyababoligins mm. abo batajjibwako kigambo ekyo era batasobola kufulumizibwa ggwanga mm. naye ebika ebisigalidde musobola okuggibwako obutuuze bwammwe naye ye gashumbu hmm. yebadde ayogera hmm. ng'alaga nti constitutionally hmm. weebali era balubeerera kakutegeere gwanga kiri ogambye eri tasobola kuggibwako obutuuze byebika bw'aba ayagala okubitegeera atunule states ekumi nesatu eziri ku paalamenti n'obuwangu ekikumi ekumi n'akamu ebyabwe teririimu kaakati abo bonna bwe bibalibwa nga bannansangwe bannayuganda bakabisa yeye katulabe katutunule wali bo we bayingira mu constitution bo mu constitution yabwe mm. enyinge ye ye 10 chapter 3 enyonyira mm. kubutuuze bwa gwanga muno mtu abira wati anga mutuuze mm. naye amendment ya constitution yeyo mu 7 bubali bajikola yamanya anti baganda bawe wabayagala kubayingiza mm. bayinzo claiming enyinge ezo najjanga ateka mu buwairo mm. atira nga busolo batuuzaawo mm. nembera wakasira bwe butya mpulira kwekere nkyokuga nti omuntu bwanaamalamu nekiseera nga kiwanvu emyaka emyaka makumi aga mm. anaabalibwanga okuba omutuuze mu ggwanga eryo era owoolubeerera mm. naye etteeka likugamba eriri eddala bwoba otusome mu rules of procedure mm. omuntu oyo aba taseguseeko nkeera nkya ne nga nti nvudde rwanda mm. njagala nfuuka omutuuze era nfuna obutuuze mu uganda mm. naye nga nsenkuka ne ngendako e rwanda mu myaka abiri bakuga nti emyaka abiri gimale ewo naye nga toseguse kuva mu kitundu ekyo ne bwaba muzungu ayagala obutuuze abeere nga abuweebwa bwoluberera obutali bwa dual citizenship mm. nti mm. ndiko ebungereza ndikona wano mm. bamuga nti emyaka abiri olina okugimala wano nga toseguse okukakasa obutuuze bwo nti eri toliddayo ekyo kitegeera kakati ako kabaleta okubongera okukakasa nti benywereza mu constitution nokakasa nti bwoleeta ly etteeka lyebateekako oli babirimu omukaaga nti abo bajja babala nti baibasi mwebali naye ate mubabayogera ku aboligins muba temuliimu bajajjammwe abajja mu abirimu mhm. omukaaga kakati gashumba wateekeddwa okwetegereza wewantu awo addemu akitegeere nti eggwanga eryo okuyingira mu constitution okuva mu second schedule bwegikeberere mabega tekibafuula batuuze balubeerera naye mbuuza ayagala kukozesa nkozesa yemu olukujjukujju museveni lweyakozesa mukutegeera odinansi ya idi amin gyeyafulumya mm. naga nti omuntu bwanamalanga ku ttakere emyaka kumi n'ebiri ettakere mubuwaze linafuukanga lirye nga mm. tewali wamunyenyeza mm. kakati nibaleka bano emyaka abiri bona ogimalanga mu ggwanga uganda nga totambudera totanzetanze obaliwo kakasibwa nti gwe okakasibwa okuba munnayuganda jjudde naye etteeka lyaffe mu buganda era lyasitulibwa ne lireeta eno eriga nti omuyimbi n'omuzungu taguzibwe nga ttaka n'abagwira abali mu kikola kyekimu tekaakoma ku bali nammwe kaabatwaliramu lwaki mulina ensibuko gye mukolaki kakati gashumba okkeera enkya n'ogamba nti ova mu kigambo obunalwanda hmm. ofuuke omuvandimwe ekyo tekikyusa buwanga bwammwe nampisa mbizi balimu ze tukireyiminga era tekikukyusa buwangwa bwo nga gwe gashumba in particular naye bye tubadde twogerako tetutunuulira twesi zammwe mu bubi ne wa gye mwava ze mpisa embi ze mubadde mubulukukiddemu ate mukweyisa obi ku muganda wume museveni bwe yajja wano ye tatunuulidde bwe mwajja n'abayingiza mu constitution naye tanywezezza mpisa zebaleta kubanga tetulaba kawaayiro kali lwaki mwemuli mm. empisa bwe zizze nga ziri mbi nnyo nammwe baganda abasengebwa buganda bwe muzigasseko kyekitukuba netubaga nti lwaki temuyiga mm-hmm. naye bwoga nti mumuli kikira kya ggoonya era ggoonya mu mazzi era eggwanga lyammwe ddene nnyo nkakasa nti buganda yeemanyi era yeetegeera neki mm-hmm. kyetekeddwa okukola naye ate bwe mbadde empulira ebbanga lyonna olusi ku meseji n'abanalwanda bamu abakuba amasimu nibayogera ebigambo bino nti naye bwe muba mutandisewo nti buganda tegenda kufugako njagala bategeeza ebigambo bino uganda terwanira nko kigambo uganda kiri mhm. efuge mhm. ebintu ebi mubitegeere nowekitiibwa his excellent president akimanyira nga kimujjudde ne bannauganda bonna abali mu ntegeera y'emu mhm. buganda tekayanira kifo kyakuba pulezidenti obafunayo mu ggwanga uganda ebintu bibiri bye tukayanira naye nga ekimu ku kyo kyabuwazira kijja kutuuka eitha museveni afudde obanga waali mm -hmm. ayinza okulondako ekimu atya buganda kyekayanira kimu is the authority and the supremacy yayo eya property byebintu ebyo naye bwe munaganamujurisdiction yayonga buganda tuina kabaka mm. sebuufu bwango mm. okutuulawookwe kutumala era bwe buganda bwe bwaffe teri mukopi akaana kubakaanya bwa president a ah, a ah, era nere tiri akaanya ko bwa president kabaka jali naye bye twagala bye biriwa mm. bwe muna atunyigiriza nnyo ku nsonga bitte ko fulumanga tuzifunye mukirize mm. oba mugane mu seven mm. buganda kiyagala kye kiriwo ne bannayuganda mukitegeere enkola ya federe tuyunifayinga ffenna mu lusa olutugatte mu kigambo uganda naye ngaobuyinza buli kifundu kyefuga ekyo kimu eyo federal system gyetwagala bwe munaaba mutunyigirizza ne mugaana federal system hmm. time is to come buganda ejja kwekutulako etambule byebintu ebyo naye tetugamba nti twogera ku bye twetaaga ne bye twagala nti twaga tubeeko pulezidenti omu nga museveni bwoli it is impossible eh. ekyo si kyetunuulaera bwe ntunuulira abaana abato mu ndowoolo hmm. ne bagashumba mu hmm. ntegera y'emu hmm. bato bw'aba alowooza nti buganda ekaaya naera etuuke ku bukulembeze waapi kabaka waali eyo buganda eteredde ate teriyo mukopi akaanira ntebe ah, ah. teri mukopi akanira ntebe ya kabaka kyokola nti ebbanga lina mutufuze ne mutukalakata byonna teriyo muganda wawansi akayana kuba kimanyi nti saabasajja kabaka wali kunnamulundi atudde kaakati ebibiri ebyo wemutyegendereze mwabavandimwe nga mmwe mukyali mu buyinza mm. buganda ku bibiri ejjafunako kimu mm. eyiza okuba nti mukunyigiriza okungi butulikaawo ate nammwe mujja kukkiza federo abeerewo mm. naye akagambo kano njaga kategeza bannayuganda na most namu abavandimwe lwaki muganda mutakkiriza mu federo mm -hmm. ensonga lwaki takkiriza mu federo akimanyi bunambi era bwe yajja nga alwana entalo ze neziza era mbe muzambiki mm. nesigadde mu kujja wano mm. yakimanya nti dda bwe tukkiriza federo eggwanga lyammwe eryabavandimwe mm. n'abanalwanda azinpaticula mm. bwe mm. muli ti olwaleero temulinaawo jurisdiction egenda bagatta ku uganda era temulinaawe muli musese kumi nesatu ziri ezifuna federo yes abavandimwe tebafuna balina kubanga bekutte buganda eyabasembeza nebawone ku bitundu mwe bali eh, ate nga museveni hmm. tayagala baganda tayagala basiraamu tayagala naggwanga uganda kaakati okuga nti tuta federo kazibu nnyo okkeera enkyabuuza eggwanga lyaffe mu constitution muli twaliteekamu naye mu siteesi ekkumi nessatu teririemu ako kazibu era kyoba mu kumi na lumu novemba mukikulu yalimu nga lugasse sek neneeke olwa assembly yaffe ya nrm yavaamu ebigambo bino naga nti nze sogera ku federo fedeno eyawano gye mwagala ebitundu ya states ezawano no njoga ku federal ya East Africa mm. etugattira awamu mm. yogera kagamba kunaga nti erije mmanyi kubanga yirina katale akanene mm. kakulemye Uganda okanyumiriza mbali simanyi munayi kakati awo mm. kyali agoba ku mugongo mm. kutegeeza abantu tusa kukiriza federal eyo kubanga eggwanga lyabavandimwe mm. teririnaawo butuulo tresi yalyo balimanyi bwe lizze litambula ate nga bwe lyekutteko abaganda e omulumiriza nti tabaagala yes tabaagala era tatuliimu era mm. tayagala nkola yabwakabakuba ye mu communism mm-hmm. kaakati ate bwakkiriza federe gye ebwakabaka bugenda kuba buvujja mu sitese kumi nesatu zino mm. bajja kuba baboola buli muvandimwe waali wajja otya gashumba mm-hmm. abafe museveni yes gweoli waawa gashumba yazaalibwa wano gashumba wazaalibwa wano nga bajjajjabo ba lukumi lwenda abiri mukaaga mm. akawaire tonnakamanya kenna kusomedde akayisizaamu kaakati ako hmm. ebbanga lyonna kyebadde beralikirwaki federo system teriiwo naye ate era kikkiriza kigaani hmm. gye munaakoma otutunyigiriza lye limu ku kkuba erituweebwa bute bwe tugenda ku bibiri ofunako ekitya bwe twali ba federo system tubeere mu unity and diversity mu uganda hmm. ate tujja kuba nti buganda esobola okwekutulako abavandimwe mulinoonya gye mulaga nga buli kitundu kiga nti atoli waawano nammwe temuli baawano kale ebyo sibe tubadde nga tunyonyola gashumba mubadde mutegera mu opositi jakana nadduli tabangamu busosoze ekyo kinkulirangamu mm-hmm. ebayibuli gyembasomera lunyiri lwe lukulembedde nti okuva kukusula yajja enjegeza mawanga zakolaki zavaawo zavaawo tewakyali omwebulania teri mwefesi teri yadde omusooli mm-hmm. naye ate bwetwogera ku mpisa zammwembe saagala mugane tituli basosoze twagala bulongoofu tusobole okutambulira waki ani yabaga nti abavandimwe keeke yammwe mwekka mbulira ekyo kimu ekyokubiri njagala kuwa gashumba ekyokulabirako yagaye nti balina emizimu gyabwe gye bagenda okusaba hmm. gye bayitamu mu nsozi zonna gye bayitamu ne munazaako ngaoyo bayita mu mpologoma bajjajjabwe okutuuka wano gijje gikoleko gijje gikolekogwabasosola nze abasosola onagiwulira gyabalema kubaleka gatuna hmm. nakabaale hmm. gyabakulembeza kujja buganda notamanya hospitality gye twabassaako nakubaaniriza ate nokikyusa nti tuli basosoze gye muli naye kyetwagala kyekiriwa ekirabika nga resolution ku bino hmm. mbawayo byakulabirako ebyo naye gashumba okitegerero ojja kunyonyola bannalwanda banno nga wayise press conference hmm. abavandimwe hmm. nti mu mwaka gwa lukumi mu ebina mu ataano mu esatu entalo za pop zaali kugamba okuvujja zaaleetera abangereza okukutukamu ne bavaamu ekiwayi ky'obuprotestante mhm. naye ekiwayi ekyo bwe kyakutukamu kyatambula ne kiva mu ludda luli mhm. olwa bungereza ne kisibira mu amerika era ebbanga ddene ekitundu ky'amerika ekyo mhm. amerigos bwe yakituukamu eyakivumbula nga ava ludda luli yakitundanaga nti kitundu kirungi nnyo era tusobola okufeerawo n'obubuddamu naye ba aboriginals bwe baasangamu abaledi indians abantu bali baabatta nnyo nga bava bungereza ne basigaza population nga ntono era nessawa ya leero yes batanyo be basangawo batono yes mpulira era ebbanga lyonna america ekimanyi kyekitundu kino kya red indians mm -hmm. si kyabwe nga bwe bali ne bakwayiriza abamuwanga bangi kyovula nti america gyewesigidde gyo yonna yakintabuli naye nga bannanyini mm. gyebali ba red indians awebyokulabirako bingi mm. tekaliwa Obama mwe muri Joe Biden muri omchara vice president nti bashitunulira ekintu ekyo nti kibakoze makuru ku mwebi na mwatalo mwesatu mm. bajja babatta makuru ku mwesatu mwesanvu mwena mm. bubageza ko kweta kuza nabangeza nga bavudde lyo kubalumba ku lockdown era ne babafugirayo mm. baba goba independence yabwe nebera kati bagenda mu myaka 12 n'omusobyo kacyanga bafuna bwetwaze bwabwe eh, yajja neeno mm. nebafugirayo <laughs> bwebeerwanako ah, ah, tubikoye mm. nebateekawo neeyo enkola mm. etambula olwaleero naye yali yebuuzizzaako dwaki buli mumerica agenda okwesima okuba pulezidenti akyalira n'abakyala wa bungereza ekigambo ekyo kijja lwaki eddiini yoprotestanti gyeva gyebakkirizamu namba t amerika okwagala okutwala ekitundu ekyo nokukakasa nti kigwa ku bungereza hmm. tebakkiriza kutwala olulimi luyindi olw'ababoligins abaaliyo baateekayo oluzungu naye ngaate oluzungu lwani lwaqwiini kyekitwala buli mubolaba pulezidenti aliwo hmm. ogenda okubowinga ku ludda luli olw'olulimi kubanga yewaabwe bwe bujjajja naye bwe baatuuka mu amerika baateekawo enkola enoŋŋamu ne bajjawo obusosoze obutaliimu nebaga nti a fenna tubeere wamu mm. fenifayinge kyeŋŋamba baawano mwokuba abanalwando baaba bandimwe si lutalo naye bwe mutuuse wano mutaddewo gundi kyezitugattira awaki awamu nitutabeeramu nti ono muvandimwe ono muganda mm. nemutandika okuga nti ono yaaba omwiru ono yaba omutuusi mm. ono yaba omuhutu mm. ono yaba bino mm. abaffe ekyo kyabaleeta kaakati saagala ova ebigambo byakyana kito bitazimba ate bitawansa ekyokulabirako ekyokubiri australia batono nnyo abagitegeera nti kontinenti yakubiri ng'ogjeeko africa ey'abaddugavu zaali continent says naye omungereza bw'agenda eri mu australia yatta abaddugavu bayitirivu mu 17th century mm -hmm. era ne batuka ku bitundu nkaga mbitano ku buli kikumi nga bangereza ebitundu ebyasigalawo asatu mu ebitano byali byabaddugavu ate bannannyini nsi nga bwe baakola mu amerika mm. ne bayisa n'amateeka okuva ku ludda olwo ne babaga nti aaa kakati isama teka nti mawanga kitugendo singagana mwa basikali daba dugavu na mawanga tugendo tuwala munga fwa bangereza nga matuwali mm. tuunifainge muba unifainge tugatilewa mwe ntegera chovula mwakulu kumulu unana mwenkaga mwebili grant ne speak batu ukawano mm. tebalu anisafu pe kutuja u banyweza bunyweza system yaffe n'okujagala naye nga kyava mu 7th century bwe bakyala mu australia ne batta abaddugavu abaki amateeka ago bajja mu nsi ezala zebajja bakyalamu bagakyusa bajja bagattagana bugattagalina kunyingiriza okutwala bya bugagga mm. naye nga tebasse nnyo mm. tebagezezaako kujjawo lwesi eyo n'okukuuma obuwangwa bwaffe gashumba bwe muzze ate obuwangwa bwa bannammwe mwagadde bulinnyako oba mmwe bubeere waggulu ebitugamba nti saagala mumwetwalire waggulu kubanga naba abakyaza ne babawa obubuddamu tebetwalira kuba waggulu babasembeza mwe mwagadde okuvaayo mubeere waggulu babalabe naye ate nemwerabira nti mulinnya omuti nga muli bukunya gasumba yaŋŋamba nti katonda yabalondamu yaba, yaba balina okweyagala be balonde ba katonda olaba bayibuli ebogerako kakati gwaki otumalirira ekyo nokiwakanya hmm. teri akibaganye naye gemampa ati agabasudde ebbanga lyonna abaisirairi wa webanyweredde gashuma nga talinabakwasa myakamwake muebyo byakitona byakigwagwa abaffe ekyokulabirako kyemuwadde kitakitegedde nti bali baali bakabaka nga hempla elslas hmm. bisatu nsanvu munaana hmm. emyaka egisukka mukumi esatu babatikka ne babazza isirairi mumwakamala muno ebbanga si ddene mm. eryeraliikiriza ennyo mm. ne museveni lyagasseeko mu kutunyigiriza anlesi nga mwe abavandimwe nga mutegeeza nti mwava ku 50 years plan mm. ne muteeka 100 years plan egamba nti mujja kuba mu butuuze nga mwefudde bakatonda olw'okubanga naawe kyotwala ki nti muli baana ba katonda mwabaalondebwa kyekyo kyemwagala otugamba nti amawanga amalala siga katonda mwabaalondebwa mwabaasukulumizibwa njagala okukutegeeza gwe ngaomuvandimwe gashumba ekigambo ekyo mwakirese naye nga emabega osiye gwe ekyo ate museveni direct museveni obuzanyazanya buyitirivu bungi gashumba isexospipe but the engine is there museveni kyonna ekinaasuula eggwanga lye n'abantu ng'akimanyi tekiyinza kutandikira mu muntu mulala n'ateekawo kusaaga Mm. ateko kubanga abayite era okyogaa nti gashumba ye yakulembeza ekigamba bwe twagenze wa pulezidenti nabaga ebbanga lyonna nti abo tebayinza kweryamu lukwe bonna bali ekintu eki bwotuna gashumba ebigambo ebadde nga ayogera ku museveni mm. ku bibiri nga bwe batanoonya nsimbi buganzi ate abaddengayo ng'abega basigadde mu bibiina byebalimu nga bba abavandimwe kulwa muvandimwe munnaabwe mm. lwaki bwe ntuna pulezidenti ne gashumba ebigambo byebadde ayogera nanti yatukakasizza nti ekyo kitono nnyo mu byatereeza ajja kitereeza nga bagenze ne solution nti bayitibwe abavandimwe nga baawano ngaate abanyabusozi babayitibwa abeeyo n'abasigalidde gye bali njagala okubategeeza ebigambo bino mu kyenda mu etaano stil president yayita muwa ekitiibwa era yali minisita era nga memba wa paalament mm. gwe bayita tiberioken n'amutegeeza ebigambo bye bimu mm. mu kwagala okukyusa eggwanga uganda live mu kigambo uganda mm. ng'alaba ekigambo buga uganda mm. kiri tu close ku buganda febamu mm. era tuyinza okukiriminga ekyangu mm. nga bwegera kristo uganda specifically osigira mu bugambo bu buganda ne baagala bakyuse n'ebyafaayo ebyo naye yayita mu tiberioken wekitigumu naga nti tekeyo motion mu kukyusa kwa constitution amendment eggwanga kigambo uganda tukikyuse kifuuke nveera mm-hmm. kaakati oba tekayo ekiteeso ekyo olyamubuuza nti jurisdiction nazo zinakyukiramu nti nedda tujja sigalayo nga gye tuli mu mm. jurisdictioni zaffe ambuuza ate obuwangwa nti tebujja kukyuka naye nti ekitumala biseera tetuyinza kudda na kumotion egamba nitugenda mu nveera mm. naye nga nveera yali agamba nga bwe tujja tutambula mu sese kumi nessatu zino mm. omuggaliva nairo eno eni etandika mm. babeere aba nairo mm. nga mwetuva abatambulira ku blue nairo and white nairo mm. nene eyaffe endala mm. naye batwala erinnya lya eni nti eyo nairo v ngaeyogera nveera v yali eyogera ku kiye mm. eyo nyo tulinyinzeeko mm. naye nga mwalimu nveera v mm. eni eyo ngaeyogera ku nairo mm akalanja kajjuke naye nga mulimu abalala bayogera ku albert eya e mm -hmm. ne bayogera ku kyetuyita e yali erigoni mm. r yali ki naye nga yali victoria victoria yes mm. yali victoria mm. kaakati bwe batyo bwe bajja baagala okuvaamu ekigambo nveera mm. tukikyusa okuva mu uganda uganda etandika kuyitibwa nveera hmm. naye statement yayita <laughs> kaakati baali badduka ki mm. museveni kyeyali ayagala mu ekyo bw'otunulira e kenya ku ludda lwa north ate gye bajja bayita bajjanga batambulira ku migga egyo mm. oba nfuna bulungi mm. kyali kisembeza abanalwanda bano nga tugenze mu kigambo nveera mm. okukakasa nti tebasobola kusumululwa kuva mu uganda baba balibwamu ngaabatambula kubanga jjukira banalwanda tebali mu luse lwa bantu mm-hmm. ate abo bahamites oba nfuna bulungi banairo hamites bahamites abo ne banairotics kakati bano bahamites abajja batambulirako mu gwogwo kyali kimusembeza kusinga tugenda mu kigambo nveera mm. bookusigala nga weebali obukodyo bwa museveni nga bwewala nnyo nga si bwangu bwakugwamu nga teweetegereza byafaayo nabwekitera mm. tiberiokeni bwe yafa museveni okukakasa nti eri munywanyiwe mm. yamuggulamu nessomero ekiti gumu naye yali akola komolation ya kino nga munywanyi yali aleese ekigambo ekyo kaakati bwe ntunulira gasyumba is not gasyumba mwaba balese kigambe ekyo abavandimwe hmm. oyo museveni kaakati tubuuza mu biganda byebanja ne bannayuganda mu kifo ekitugattirawo mu byebabanja abavandimwe kikwataganirawo musooke mutereeza ebiri ebitugattira awamu mm. nekyo ekyabavandimwe kyangu kyakuyitawo teri akikanyisa kuba bavandimwe mm. teri abagaana kuba banalwanda mm. kubanga si bulabe okuba ekyo kyemuli ngira gashumbo yagambye mm. ani yatutonda naffe twakenkyaga nti ffe twetaddewo mm. ekyo kituufu bayibuli kyeyogera ne kurani kyeyogera kyekimu omuntu yenna avuma eggwanga aba avumye katonda butereevu naye bwetugamba ate ensobi ezibalimu tetutegeeza nti tusosola mmwe tubagamba tutereeze unity in diversity etugattira awamu kale mwavandmwogera ku ah, ah. banyarwanda mwogera ku mpisa embi ezibalimu okukkiriza hmm. nti mu bugwira bwammwe hmm. temuyinza kuba nti ekijja kuva mu bannayuganda nemyoyo gyabwe kankubuuze jakana hmm. gashumba ayogera ebintu bino nti waliwo omunyarwanda <coughs> abantu gwe bayita ow'erwanda nga wa myaka kumi byakazaalibwa yes. waliwo owabiri mm. okuva ku abiri mu mukaaga lwoyogedde oyo ng'azaaliddwa wano gwe wagambye ammibwa endagamuntu mm. ammibwa mm. paasipooti akolebwako n'ebirala ng'alumirizibwa nti yesi wa wano mm. bo bakole batya kubanga bo bayinza obutabeera mu bino byakugamba nti bino ggwanga biki biki tolowooza nti nno ekyo kyalwanirira bafune equal rights era agamba badimandinga equal rights era nakyongerezako nti tewali wano ggwanga lisukkulumye ku ddala febebamu yakebaza buganda emirundi emeka mujje eryaleese mm. crits twabassaako netubawa n'ebifo ekyo tannakyebaza era takiraba sinagimanya emirundi egyo kakati ye bwaba akyakalina eggwanga uganda eryawamu mm. tanebaza bubuddamu kwabo gye babaleeta ba nabasembeza akalina rit za uganda Mm. era mubusosoze gwe naye muntegereyo kiwulira bulungi mm. nti waliyo ekigambo kibayita rwanda newankubadde nga mmwe abatuusi mm. mwagaana okukkiriza mu bahutu be mwasisinkagana bannansangwa era ekyaleeta olutalo olwaliyo olwabwe mm. olwatta abantu abayitirivu mm. genocide mm. kyali mmwe kwekuluntaliza kube mwasanga abalimi kiva nti nesaayaliyo temukwatagana ne mbulundi era gye muli temukwatagana mm. ebyo bye tubagamba wano naye nenteekawo y'ekintu gasumba ekintu okireese bubi eyo si gye mulina okutandikira mubadde mulina kutandika na mukama wammwe his excellent president ngaomuvandimu omukulu ne muga nti abaayi twaga tuyise ensonga zino tulemereddwa ggwe lwa busosoze bwo Eh, bali balina kutandika nga bamugambako nsobize ku nsobi yes si kujja kutandikira eno ate twatandikiddewooli mm. tonalagana nsobi zooli mm-hmm. nakumutegeeza nti ekituufu gwolesa entalo z'amawanga kubanga wano ba omunoonya musosoze asooka sijjakana nadduli oyo mm-hmm. museveni ye musosoze kabisa 911 akulembedde kakati oti wogajjakana nadduli nze njogere ku nsobi zitekeddwa okutereeza era museveni ezo bwali zitereeza wakululibwa kaliba kiriza obagaana naye buganda wenasinza okutya mbwe bayasesetuseemuko mu mm. kalulu kano akaseme ne busoga nesesetuka mm. aba babiri mm. bebamu ebbanga lyonna naye ogenda kikola otya okuzza omwoyo ogwo olwensonga obusosoze bwonna oba otandize kutambula nabo bwotyo awo tewaliiwo kikolwa kyabulambulu kufunga okyeyita freedom fighter mm. eggwanga tewaligula na kigambo ekyo katwogere kat kukutwala mu kooti mhm. ah, frank gashumba agamba hmm. nti bwolemera kukwogera ku bintu bino nga mu vidiyo eno bwokoze hmm. akinyonyola nti yawaaba bo baawa abavandimwe hmm. baawaaba mu facebook ne bawandiika mu youtube nti okwo kwosinga okuyitira okubasosola n'abantu abalala kwe babayita kwe basinga okuyita ekyokubiri tiweogenda nnyo ewala bwe basaba abakatonda baabwe aba babayisa mu nsozi hmm. ne batakkolako ate wakwasembolinga ttiimu y'abalooya ekyasinze mu ggwanga akutwale mukotiekyoteekeddwa okusooka okutegera gashumba hmm. emisambo gy'abavandimwe hmm. okuva mu abbas sekabaka kintu yasooka okukolayo omukago gye mufa era abakushats abo mm. baawa ssekabaka kintu engoma gye bayita wango mu bwakabaka bwe buganda n'omuzungu yali agibbye n'agitwala mm. era n'agiza mu makulukunda mwana muetaano mm. yagitwala mu lwendo olwere naye emyaka gye yamalayo eri buli mwezi lwe gwabonekanga yeekubanga yokka era ngaeyogera ekigambo ekyo ekyawango neyogene ku mpisa yayo ey'obwakabaka bwe buganda era omuzungu mu kugizza wano yategeeza nti tukirabye ngaensonga eno mkulu nyo mbaka baka bwe buganda mm. engoma eno ya kitiibwa era egatta amawanga mangi ne musiri wa buganda n'ebitundu ebyetoolodde mm. naye yamala kumulemerera nga buli mwezi yeekuba guboneka kasumba gyaaewaabwesekabaka kintu era njagala mujjukize bulungi ategeere akagambo kano hmm. nti owekitiibwa empulasirasibu yakyalako mu uganda mwaka 1964 hmm. bwe yajja abaaliwo ssaabasajja kabaka waffe mm. muteesa owokubiri mm. yakkiriza muteesa ani emplasirasi mm. okutuula ku namulondo yekwatuula abantakani bagayi ssaabasajja kabaka obwakabaka batabutataganyiza entebe etuulwamu yekka mm-hmm. nabaga nti aa onaze ebyafaayo bingi ebitugatta n'omusaayi n'empewo okuva ku ssekabaka kintu mm-hmm. era batwa eŋoma wango ejuddemu ebyamagero mu bwakabaka bwebuganda mm. ngaenoma eyomukago wakati waabwe mubabasi mm. bamengesito etugatta mu lulyo luno mm-hmm. oba nfuna bulungi era empulasirasi yatula mu namulundu ya ssaabasajja kabaka naaba nga tewaliiwo ntakatoole olwebyafaayo ebitugatta kakati gwe bweba osaba mizimu nga bwali badde otandika najewamu okuva eri mu ethiopia mm. saba gya buyudaaya mpozi naye egyawano buganda twattayo dda omukago naye naye emizimu ba emisambu giraba mm. nti ensobemu temuziraba <laughs> ate genatwala bal kujja nga munateekako bisinde bitawanya ezitali ntuufu nyoga nti a ah, muloze jakala nadduli naye emisambwa mm. najo giraba nti waliwo ensobi njja kukitegeera njja kukitegeera gikimanyi nagyo myoyo giraba totidde kukyokutwala mu ah, ah. kooti ekyokuntwala mu kooti hmm. nze nsaba busabi ntyo nsanyukira ddala hmm. bigamu ku makubo agatuweebwa butya buganda bwenza okufuna ebiri bye nayogeddeko hmm. bwe bweyogera busosoze buganda mutusosodde ebbanga lyonna okuva mu nkaaga mu ebiri gye tubadde tubagamba nti tuyisiddwa bubi myaka ataano mu omwenda bwegikomperinga ku nkaaga mu omunaana buganda gye yakulembera bannayuganda kaakati bw'anankulembesa mu ekyo tekijja kuba kimu nafe tutunulia jiri ya jobu sosoze jenkaga atano mwa muenda mm. bani na Uganda jemutu walide Uganda nga mtu kala kata notu iso bubi mbusosoze era wabanga musebe ni achari muntebe chitukole iladadabu wawaba achari uo era mkusababu mungi wabanga ulondabaloya kutegeze chigambo chechimu Ssaabasajja Kabaka kye yategeeza Dawudi kyo nti mbawa ntuweereza kubasomya abo mutuweerezanga balungi beere nange nkugamba ekigambo kino omuvandi mu gashumba mm. olondanga balungi abakenkufu mm. abatali babuyabuya nsinsanyukidde tikitandikiddemu okuntwala mu kkooti ndi mwetegefu mm. nkyagalira ddala nga bwe nagezaako okuyita abali emmengo bampanga bamakubuya bamale n'obujulizi bwange nga bumumala mm. nge bagambanga nti nkuba obwakabaka mbogerako bubi ate era mpisiza musabasajja kabaka amaaso nibuga nti kirungi mm. naye bwe mpangirwanga omusango naye ate naaba musanyufu natandika neyagashumba mm. ne balooya babakenkufu ku kyabuvandimwe constitution sebakamu nebake tewabwe ngendayo nagiteeka mukigo kwenfuka aa ngitegeera genda owaba omusango gwo yao oliawo muyinza okuvamu ekisinga obulungi mm. bali kwa monument mu bubi mm. era wa yabo wa weyawaba omusango <laughs> gwavamu kutula buganda naye kuto ku bannayuganda hmm. oba sikyo gwavamu ekikolwa ekirungi mm. ekyaffeddera kubanga mulemeddwa okutegeera mm. jakana nadduli akutisaizinga mpisa mbi si busosoze okay. nga tugenda okumaliriza ekitundu kyaffe hmm. ekyokubeera mm. nga tukuba oba tuwogera ku ebyo ebiteekeddwa okwogerwako naddala kubyazza obutereevu kutambi hmm. butira okuddukanya byongera okukubiriza abantu nti mugabane ne bannammwe bayige nabo kuba aliwo ayinza okubaayo atalinaba kunnyonnyoka ah, bintu bino njag njagala okutegeera jakana suleiman nadduli yes. nga tumaliriza mm. waliyo obubaka obwenjawulo bwali agadde okusindikira bannayuganda bonna mukyoyita unity and diversity kuba amawanga hmm. mubumu mm amawanga mugwanga mm. amawanga amangi mugwanga erimu fena tulina okubeerawo mukukanya nokukola ebiina okubanga bikola ki uh, bigira uh, njagala nkubuuza eyijakana nga sinabagenda kukisembayo mm. nga bagamba buganda mwesukulu kulumya nnyo kituufu buganda mwesukkulu yabaganda nti besiku baagala okweyita eh, eh, superior race kyekyebbanga lyonna lwaki museveni abaddenga waali hmm. mubikolwa bye nga bikulaga automatikaly agamba hmm. watali baganda tetusobola kutambula mhm. kwe kuyigirizibwa kwa buganda okubadde kusinga obunene mm. naabo babadde akoola okuva mu bamawanga bannaddiini n'abasigalidde abaganda abamu abagwegwenyufu mm. beyegasi nabo mu kuyigiriza namulondo n'obwakabaka obusigalidde naye amakulu mu kino kyenjagala okubategeeza buganda yeesukkulumye era yeerabawo mm. mu byayo ebisatu obuwangwa ennono mm. n'obulombolombo wabula si kwesukkulumya mumwe ate bajja kubujolonga ate awo tubaako wetugambira siteringi kkono nti aa mm. gundi wajja buzi kyekireeta jjakano naddu bategeeza nemumanyi nekkomo wemuli naye nga buganda ate wetuba twesukkulumya mumwabeerawo mute ne tubakkiriza kyekibuuzo buganda twesukkulumya twalya byaki ebyammwe tulina kyetwali ekyammwe mm. ne kugamu ku masaza agaali gakaanirwa agaabuyagane bugangaizi mu morizon report bwe yamala okuggwa baagazzaayo bunyoneegatwala mpulira bwemuba muina bye mukyakaanira mubyogere tutule ku meeza mm. tulebe tubibaddiza buli nsi yeekutuleko ku lwayo nanti twabalyako ebyamwe muzaayo naye ngaebyammwe tebidda ngaebyaffe tebidda nti kyetubaga nti wetuba tutudde mm. tuba tuzze ku meeza ezza buli kimu mm. nammwe mutambule mugende mm -hmm. bingi buganda byefiiriddwa nga naye wetuba tugenze kwaba musango mm. mubwakabaka bwe buganda bwa mu nsi yonna mu kooti y'ensi yonna mm. bannayuganda kisente zimuyinza okukeera nkyokusasula buganda mpitirivu mm -hmm. lwakuba nti abajega bangi mu kwanukula nolaba nti oli akosezza bujega mhm. noli yabuuzibwa nti lwaki ebbanga lyonna kristo olugirira mu ngero Mm. namuga nti awatali lugero mm. tewali okuigiza kwa mwana wa muntu naye yali ajjukira mukulu wa sulimaani mm. kubanga sulimaani ye kabaka wengero yasomeseza mu ngero ezo era bangi baayiga n'amagezi ge gaali mangi naye bakimubuuza tebategeera nyuba lyabayudaaya lwaki agaye nti awatali lugero tewali okuigiza kwa mwana wa muntu commemoration ya sulimaani kaakati nabino ebiriwo tukize tugaane obujjajja bwaffe tuyinza kubwerabira lwa nsonga zino eziriwo nti museveni bwazze owajjo juzi hmm. nzimu bamubalire kumi lyokka lyenkyamubalirira siri katonda naye mu duration yobubaka yatutegeeza nti wakati w'emyaka enkaaga n'ataano hmm. hmm. bwe buwangaazi bwa ahiri zamaani kuffe abasembayo bwemuwa ekkumi abamufu naye ate tekitegeeza nti buganda efudde uganda evuddewo abasigalidde nafu nwaba ayagala tugende naye ng'ayagala kututta abalijja balijja naye kati abavandimwe omutandisa oganda jja kana asosola ate abaganda twerabawo n'abazungu balina kyebakola wekitibwa katikkiro wa mala mm. bwe batta kaggwa ne bateekawo ono mm. n'abanga mukambwe eddala mm-hmm. naye okumwetakuzanaga nti naye abaganda bonna bebamu kyabo kya musaayi hmm. si mugezi oli kagwahe kanoono kyekimu ng'ayomba okuva entebe mpaka kampala sinza kuwaayo nsi yaboobwe hmm. abagwaganga abo batategeera ndagaano hmm. najja ng'ayomba yekka naye kye baamugulako okimanyi baamugaa nti owekitiibwa katikkiro wamala twamuzuddemu akazola era mulalo naye nga muntu ddala ategeera ne bamutwala bwe batyo ne baleeta ono ani erinyi mulinyinzeeko eyamuddirira kakati mm. oluvanyuma lwebyo byembadde mbagamba byebiriwa mm. n'abavandimwe bano bayinza okukeera enkya ne baagala okufuula jjakana nti musosoze mm. olwekituufu ki kyetukoonako ne bateekawo erementi ndala mm. so nga ate ekituufu ekyogerebwako tetukuba ggwanga lyamwe kuba bavandimwe mm. tukuba mpisa mbi zetwagala kulongoosa era sinaawo bulabe na banalwanda mm. bangi mikwano gyange woniwafeba obulenzi mm. era bawogera kimu bannange mm. singa mukama waffe ategeera ebigambo byomugamba mm. bangi basinkagana mu kampala bonna yeah. sibabuyabuya sibasiru mm. sibagwagwa mm. mm. ate sibabi era ngaeggwanga buganda si nti buli omu mubi sibuli ggwanga linako ababi n'abalungi naye tutunuulira kiri mm. balaŋo bannaffe bangi nze kitanga badde ku ofiisi ngaakolagana n'okero mm. mulaŋo pyuwa naye ku haaja ebbanga lyonna libamumanyiiko nti tayagala obote mm. nabalanga okukyetwatuusa ku buganda tulaba nti kyalibadde kyenyumenyokkera encyanga edisiwa temukyoli oba mulango ekyalibadde eh, kibikyalibadde kinaye ati yagamba nti sabasajja kabaka yalina edawudi ocheng mm. eyabalabula kakati eggwanga si lyetutwala bubi buli mu ggwanga eri we tukuba obutatta mawanga g'abalala nakubattira mu mpeera amazima so mecha bavandimwe mm. mukyetegeze temufula jakana nadduli omulalu mm. oba omubinga bakola oekitibwa wamala mm. abazungu bakkasiza nti mubugezi tebulimu kagwa yekka mm. abaganda bonna bamanyi kyebaga kubanga layini ebbiri zibasomedde ebbanga lyonna nti tutegeera bwakabaka n'obuganda tulina kyetugoberera mm. naye ne uganda mm. nomu tawanya tetulinayo kyetubetaaza muyinza okwefuga mwekka naye buganda bweriba eddiziddwa ebyayo mm. property n'authority tetuli kitubeetaaza okusinziira ku bigambo bya jakana sulaimaani nadduli kw'ensimbi akati ndibaddira olundi